ジコです。お兄ちゃんから女声の出し方っていうのについて説明があるのでみんな聞いてね。どうもこんにちは、ジョンです。女声に必要なのは3つ。1つ目。この図の A の部分、声帯で声を高くする。2つ目。B、C、D の部分、この部分を 共鳴区って言います。声の通り道ですね。この声の通り道、共鳴区を狭くして、声質を高くする。3つ目、1番目の方法と2番目の方法をミックスする。です。じゃあ実際にやってみましょう。1番目の方法、声帯で声を高くする。あー。 これはできますかね2番目共鳴区声の通り道を狭くして声質を高くするあ3つ目これらの方法をドッキングするあできたかな これであなたも女え